aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui informativo e pra criticar. Por quê? Tem que falar a verdade, mano. Eu sei que muita gente vai me atacar, vai falar que isso, que aquilo. Pois é, se você é negão, mano, se você tem a cor mais escura, assim como eu, né, um chocolate, um... Né, eu não sou negão, né, eu sou um, eu sou um mulato, né? Um chocolatezinho, pá. Enfim, se você é dessa cor e tá pretendendo comprar Mi Band, fica esperto porque ela está falhando, pessoal. Por exemplo, num sensor de batimentos cardíacos, ela fica falhando em mim. Até mesmo aqui, ó, por exemplo, eu tenho que colocar ela para baixo, quer dizer, porque ela é para funcionar tanto em cima quanto para baixo, mas embaixo ela é mais eficiente. É, e até um tempo que eu tenho uma Mi Band, né? Mas só há pouco tempo que eu vim descobrir, porque saiu uma notícia recentemente no Tecmundo, até compartilhei essa notícia também no meu site que de fato essas pulseiras elas estão falhando, não é só a Mi Band, eu testei uma outra também que eu tenho aqui, que inclusive marca até os, a, a pressão cardíaca, né? É, se sua pressão tá 12 por 8, tá mais baixa ou tá superior, ela também marca, a Mi Band não marca isso. No entanto, a Mi Band, a bateria da Mi Band dura muito mais que essa aí, qualquer outra que eu já testei, a Mi Band supera na capacidade da bateria, quer dizer, na, na, na economia da bateria, vamos dizer assim. Então, eu vim perceber isso pela primeira vez quando a irmã irmã de minha namorada ficou testando e nela ficava contando de boa, até por cima do pulso aqui, ó, ficava contando de boa, mostrando lá os batimentos cardíacos dela. Quando eu testava em mim, ficava falhando. Eu, que merda é essa, mano? Ficava, ah, deve ser algum problema temporário, alguma coisa assim. Mas eu fui levando, né? Porque eu não me importava muito, não fico toda hora contando meus batimentos cardíacos. E aí fui levando porque as, as horas estavam exibindo, os passos estavam contando, porque os passos não conta com o pulso, eu acho que conta é com quando você fica balançando alguma coisa assim. É, aí controle de boa, não me importei tanto, sabe? Até chegar essa notícia aí e dizer que a Mi Band está falhando em pessoas em negão, em pessoas mulato, moreno, chocolate como eu. <laughs> Enfim, aí eu fiquei assim, poxa, não é que é mesmo, mano? Aí eu, poxa, é, me lasquei. É, mas como esse acessório é fabricado lá na China, e lá na China só tem branquelo, então eu não sei o que aconteceu de fato, porque a Xiaomi não se pronunciou até agora sobre esse assunto, mas eu não sei o que, é que vai acontecer. A nova versão da Mi Band, a Mi Band 3 está chegando aí, eu não sei se vão corrigir esse problema, porque de fato é um problema, né? E, e, é um preconceito, é um racismo, sei lá o que é. E como eu já disse tenho percebido, não é só a Mi Band, ter outros acessórios, essas Smart Bands também estão falhando muito em pessoas com pele mais clara. É, eu já fiz o review aqui da outra, mas eu não tenho ela aqui agora para mostrar vocês. Mas só queria passar aqui e deixar esse informativo aí para vocês aqui no canal, porque é, eu acho importante, né? As pessoas que estão querendo comprar já ficar ciente disso aí. Então é isso, pessoal. Eu tenho até... Ah, peraí, rapidinho. Tenho até outras pulseiras aqui em outras cores também, a Mi Band. Das que eu já testei, a Mi Band é a melhor. É, não tem outra para substituir, não, cara. Enfim, pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo, dá aquele like maroto, favorita. Até a próxima.